kembali hai assalamualaikum welcome back to my channel sis nash mk okey guys untuk hari ni untuk video kali ni aku nak buat main game mobile legend so hmm, terus terang lah aku cakap ya aku ni tak pro aku ni nuk lah dalam golongan-golongan ikan eh ikan pula dalam golongan-golongan uh, kira sebatang pokok yang tiada daun okey So jom start now Ha, dan, dan jangan korang jangan lupa Yang kurang yang baru masuk tu kurang jangan lupa tekan button subscribe Like, share, comment dan turn on notification di bawah Okay Jom let's go guys So guys sebelum start game ni Aku nak bagi tahu kak kurang satu produk uh, Kira menghilangkan kulit kusam uh, Jerawat, jeragat Kalau korang nak tengok kulit aku dulu dan sekarang lain tau dulu banyak sini jerawat jerawat bintik hitam jerawat jerawat bintik hitam sekarang ni ada tapi tak terlalu apa orang panggil tak terlalu banyak sangat ha. so inilah produk dia produk ESW so kalau kalau korang nak korang boleh dapatkan sekarang kita kita main dalam 3 round ke dalam 4 round tengok pada skill skill masing-masing macam mana wow. macam dalam pagang wayang lah bising tu ya Allah Malaysia ku Malaysia Malaysia So boleh dapatkannya sekarang okay? Packaging dia sangat-sangat-sangat lawa されてされて。 aktif dan bulan. na na na na. Ni watch up. ni kita dah boleh masuk ke kawasan dia. Soalannya Aduh, dia agak su sulit. Sulit dia eh. Kita recall dulu, kita recall. Hmm. Hmm. kita recall dulu hmm, sekejap existed. baru nak pergi dah. Dia dah mati dah. Wow, wow. dah siap buat tumbler ha. saya kan saya kan no saya noob guys korang jadi risau saya noob tengok bukan MVP pun kan guys sampai di situ saja untuk video YouTube kita kali ni so korang itulah aku ni seorang uh, sebatang pokok yang tidak berdaun aku nuk bukan terer sangat sangat so korang yang baru masuk tu korang jangan lupa tekan like share sa sa sa subscribe dan dan dan terus dan dan notification di bawah titi titi titi okay guys kita jumpa di video seterusnya. Peace out.